Let me a شكي حدروف شكي طيحوا شيك الضياء قدرت هلي ما عندي والو الغاطة فيا عود كوافير واللي جاب لي صغر شاكة فيا غير تهلي ما عندي والو غاطة فيا غير تخاطي طفي طوح ستيرنا ظل حضروا ونقولوا انا ما نساكش مياه شيك في Get me off. مش بجاي بيحوه شاكة فيا اغيتها لي وطفي ضو غاطة فيا منك كل يوم يجيبوا خبر لي ونسوان كعب جبرني لي لي طابا احنا صغيرة فلاش كي عندها الكراش قالت لي نامور لاباداش لنا الحسن عونها ويومها يرك طباخ ناس صغير فلاح عندك وراك يا كريم امورنا في كي عندها كورات كي لي نامور نبضاش roda. الكلاش كي عندها الكراش قالت لي الامور نباداش